buenos días amigos, buenas tardes, buenas noches, espero que todos estés muy bien. Euh, bienvenidos en este video, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je voulais vous annoncer l'ouverture officielle des inscriptions du marathon d'espagnol, donc la formation pour parler espagnol, pour atteindre le niveau euh, C1 en moins d'un an si vous partez de zéro. Euh, elle est ouverte officiellement depuis aujourd'hui. Vous pouvez vous inscrire euh, en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est que cette formation C'est une formation en ligne, donc euh, avec sous forme de vidéo euh, pour parler espagnol. Donc vous avez des vidéos de méthode, vous avez plus de 50 vidéos de méthode. Euh, vous avez les supports pédagogiques, donc les fiches pédagogiques du niveau A1 à C1 avec tous les exercices et les corrigés nécessaires avec bien sûr les leçons, des leçons hyper simplifiées qui va qui vont euh, à l'essentiel, qui est basé sur le principe, elles sont basées sur le principe 20-80, donc la loi de Pareto, pour euh, ne garder que l'essentiel pour pouvoir parler très rapidement. Euh, vous allez retrouver également les podcasts, les podcasts de type conversation, c'est-à-dire vous allez écouter des conversations entre des natifs pour habituer votre oreille à la langue avec les scripts, pour pouvoir les lire en même temps et bien sûr apprendre des centaines, des milliers de mots euh, d'espagnol. De, euh, alors c'est une méthode peu traditionnelle qui est, euh, qui est utilisée dans cette formation. On est très très loin du schéma de l'école. Si vous me connaissez déjà, vous savez que c'est une méthode de terrain. C'est la méthode utilisée par tous les polyglottes, donc ceux qui parlent plusieurs langues. C'est une méthode pratico-pratique ludique pour apprendre euh, en, euh, avec plaisir. On va pas manger de la grammaire, il y en faut, mais on va pas manger de la grammaire euh, comme ça et apprendre tout par cœur. vous retrouvez dans cette méthode, dans cette formation, beaucoup de développement personnel. Oui, oui, euh, ça c'est très important parce que je pense que euh, apprendre une langue n'est pas seulement lié à n'est pas lié à la capacité d'apprendre, mais c'est surtout lié à des blocages, à des croyances limitantes qu'on peut avoir. Euh, et quand on débloque ça, eh bien, ça va beaucoup plus vite. D'ailleurs, les élèves de la formation d'anglais, du marathon d'anglais, peuvent en témoigner. Ils, si je reprends leurs paroles, ils disent souvent que c'est beaucoup plus qu'une simple formation euh, de langue, une formation d'anglais. Euh, vous allez y retrouver euh, des techniques de productivité, euh, des, techniques, des méthodes d'optimisation du temps, des méthodes basées sur les neurosciences pour apprendre beaucoup plus rapidement. Vous allez voir, c'est des méthodes que vous pouvez transposer dans votre vie de tous les jours, dans tous les domaines de votre vie. Vous avez droit au tarif de lancement pendant quelques jours seulement parce que la formation vient de sortir, donc c'est un tarif préférentiel, un tarif abordable. Euh, après ce délai, et eh bien, vous euh, pourrez toujours vous inscrire, mais au tarif euh, standard. Donc, ça sera seulement pendant quelques jours et ensuite, pour le reste de l'année, et eh bien, vous aurez accès au tarif standard. Donc, même si vous ne comptez pas démarrer immédiatement votre marathon d'espagnol, et eh bien, parce que vous avez tout simplement, vous êtes, vous êtes à fond dans la rentrée, vous avez tout simplement un autre projet, vous êtes sur une autre langue en ce moment, et bien, vous pouvez quand même vous inscrire dès maintenant, intégrer la formation et démarrer plus tard parce que vous avez accès à vie à cette formation 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous avez donc la liberté euh, d'avancer à votre rythme et de démarrer quand vous voulez. Euh, donc, qu'est-ce que vous allez retrouver dans cette formation Dans cette formation, vous avez euh, six modules en tout, donc six modules. Vous avez un premier module dans lequel on va se focaliser sur vos fondations, comment bien démarrer, comment euh, vous allez voir toutes les fondations importantes pour tenir sur la durée, pour être motivé pendant tout votre apprentissage, comment trouver le temps d'apprendre l'espagnol sans sacrifier vos loisirs et comment euh, surtout euh, apprendre deux langues en même temps si vous êtes en train, dans, si vous apprenez déjà l'anglais ou si vous apprenez une autre langue, comment préparer votre routine, comment être motivé. Dans le deuxième module, nous allons nous focaliser sur le vocabulaire, sur la mémorisation et aussi sur la grammaire. Donc comment euh, retenir son vocabulaire, comment retenir ses terminaisons. Vous savez qu'il y en a plein. Il y a plein d'exceptions en espagnol sans apprendre des listes par cœur. Vous allez découvrir toutes les techniques euh, mémotechniques justement pour bien mémoriser. Dans le troisième module, on va se focaliser sur la conversation, sur euh, comment oser parler, comment passer cette barrière. Vous allez voir euh, un plan de A à Z pour débloquer votre oral et parler très rapidement avec des natifs. Euh, dans le quatrième module, on va se focaliser sur la compréhension orale et écrite, donc pour pouvoir comprendre quand on vous parle sans froncer les sourcils. Et ensuite, dans le cinquième module, nous allons nous focaliser sur les de polyglotte justement pour avancer encore plus rapidement, euh, pour ne pas stagner dans votre apprentissage parce que c'est ça qui fait qu'à un moment donné on abandonne malheureusement. Et enfin dans le sixième module, et eh bien nous verrons, nous passerons au niveau supérieur. Vous allez voir comment ne pas oublier tout ce que vous avez appris parce que finalement il n'y a jamais euh, tellement de destination quand on apprend une langue. Euh, ça s'entretient se, ça toujours un peu. C'est ça le revers de la médaille. c'est jamais terminé. Et comment faire donc pour apprendre euh, plusieurs langues en même temps si vous voulez euh, continuer à apprendre d'autres langues. Donc je vous rappelle que vous avez également une garantie 30 jours satisfait ou, euh, garantie, ou euh, rembourser Il faudra simplement m'envoyer un mail euh, euh, dans ces 30 jours si la méthode ne vous convient pas, étant donné que c'est quand même une méthode assez spéciale, assez très différente du schéma traditionnel que l'on connaît habituellement. Je peux comprendre que ça ne va pas pour tout le monde et c'est ok, aucun problème. C'est pour ça que je vous donne la possibilité de l'intégrer pendant 30 jours. Et euh, donc, si vous voulez beaucoup plus d'informations, toutes les infos détaillées, voir à quoi ressemble votre formation, eh bien, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo pour vous retrouver sur la page d'information avec tous les détails complémentaires. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a un chat sur cette vidéo où il vous suffira de cliquer et poser toutes vos questions ou m'envoyer un mail, n'hésitez pas. Euh, à m'envoyer vos messages. Donc on se retrouve peut-être dans la formation, dans votre marathon d'espagnol. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao les amis. Ciao les amis. Hasta luego. Nos vemos a la próxima.